なのになんでこんなにもね全然 YouTube 動画デビューは出さないのかとねせっかくチャンネル登録増えてきたのにはいデビデよえー、皆さん、えー、スノードッグゴードン合ってるかないやー皆さんやっとねクソみたいな年が終わりましたね非常につらいつらいつらい年でしたけど 来年こそはいい年にしようねねまあ俺もなんかもうコロナになったりまあでもあのロシアに移住ね移住できたってことはは嬉しいことロシアで、えー、旅行ウラジオストクで旅行できたりとかねすごくいいこともたくさんあったんだけれどもねえー、まあ地球全体でねちょっと今大変な時期になってるからさ経済的にも ねみんな大丈夫生活とかなんか VK とか見たらみんな結構生活に困ってる人多いイメージなんだけど合ってるロシアの人たちっみんなそんなに貧しいのちょっと心配そして私はね今ロシア語の学校にね行ってるんですよこのね新年早々そんな暗い話しなくてもいいのにねデビねこれからの話をしましょうねこれから いい未来に向かってもう次こそはやっぱりいい年にしたいって思うわけじゃん私はねあのロシア語のねあの学校に通ってますロシア語を勉強しているんですね早くねあのこの YouTube の動画ねデビの YouTube の動画の投稿がなんでこんなにもえっ、ー、と少ないかというかね毎日投稿してる YouTuber だっているわけじゃんね なのになんでこんなにもね全然 YouTube 動画をデビューは出さないのかと。ね、せっかくチャンネル登録増えてきたのに下げるまで下げるぐらいまでなんで出さなかったのかというとやっぱりね一番の問題は翻訳なんです翻訳が大変なんです時間がかかるんですコストがかかるんですねなんで日本で人気出なかったのかな 日本向けじゃないなこれあとねこれピエロのねメイクをしてるから遅くなったのかなこらこれはメイクじゃないでもねこのメイクを落としてそろそろちゃんと真面目な話をした方がいいんじゃないかっていう意見ももらったりするんです、えー、アニメとか漫画の話がまあ、えー、得意なので、ね、歴史とかねそういうのがねそういう話をしていったりこの顔をやめて でもどうするこの顔じゃなくて普通の顔ってなんかさ今更じゃないこのキャラ出来上がってんじゃないないみんなも私のイメージはこのイメージでしょでもこれあのデビの夢をよく見るんですね言われるし言われるんですよここのままなのかな怖いねお前の夢に出てやる ことでね、えー、皆さん本当にねいい年にしましょう私はねえっ、ー、と家の近くに友達が欲しい <laughs> 一緒にゲームとかできるようなあの友達が家の近くに欲しいなあとはロシア語を話せるようになって、えー、仕事をしたいねまた web 系の仕事が したいです。うん、日本とロシアだったらレベルがちょっとねロシアの方がすごいから通じるのかちょっともう怖いけど考えるだけでも、えー、ロシアで仕事してみたいですね。うん、うん、ということでねデビューの来年の目標ロシア語話せるようになるで、えー、友達を作るであとはえっ、ー、とあ ロシアのウェブ系の会社に入るっていうことでねねあの自社でねサイトを持ってるサイトのマーケティングをしたいです、えー、これを見てる方でですねえっ、ー、とあの私あの世界で100位以内に入るですねあのサイト大きなサイトでですねあのトラフィックデータを Google アナリティクスでアナライズしてウェブマーケティングのウェブマーケティングや、えー、企画ですとか あとはサイトの運用などしておりましたこれを見てる方そしてこれを見てる方の知り合いの方でそういうお仕事をしていらっしゃる方そして日本語があ日本語を話せる人が欲しいっていう方がいたら是非、えー、私のところにコメントしてねそれ以外はえっとですね今日でやった最悪の出来事皆さん皆さん教えてください。 たい私はあれかなやっぱねウラジオストクの旅は楽しかったけどあの飛行機に乗れなかった時の絶望っていうことでデビューでしたみんないい年をうんっていうことでパカパカ podcast.